Look. Look. Telefonáltál, baba? Aki Nem lép egyszerre, nem kap rétest estére, mert a rétes nagyon jó, mi végének adhatjuk a rétes.

Bum, bum, bum, bum.

Euh, le Majdnem üres már ez is. Na. Get that, a ruháját csak. Csak húzogassa a ruháját. Oké. Nem mondja. Vicke. Vakart, hogyha a víz Attól valami. ki egy ujjat. Hát, Azt én költöztem. Szia, malacka. Forró körbe, körbe. Jöttél? Hogy hogy van? Korokba körbe, ki a földre, vakar, vitkes, tándor, Hivagasd még, Tete! Nyakj, hogy mi? Na mondjuk, hogy van? Korok körbe, körbe, csücső le a földre, vakar, vitkes, tándor, junkó, vitkó. Hol tanultad? Nem, nem itt. Hol tanultad te? Tévéből. Mi? Tévéből. Tévéből? Igen. Nem is tudjuk. Vivi! Már régebben. Gyere! Hagyd őt jönni. Itt megyünk. Tete! Alecska! Molotico, meu anjo de tete. Tete, molotico. Menino, pera o pé. Pera o pé, menino. Menino. Ok, né? Tô lá, né?